di ku tak menentu Jangan biarkan ku berlalu Tanpa tahu siapa namamu oh hatiku Oh hatiku jatuh padamu Gagal denganku Berapa lama ku tunggu Perjalanan panjang waktu Haus ku dibuatmu tapi bisa ku sembunyikan lagi Semua rasa di hati Hari masih pagi yang jarang mencari Tak biasa Tak terduga Hal yang ingin Ku sampaikan Oh, oh. Selama ini melihatmu Tertegun di benakku Menyapamu di anginku Akan gagal dengan bisa ku sembunyikan lagi